Baada ya kuingia nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametumia ukurasa wake wa Twitter kuipongeza klabu ya Yanga kwa kufanikiwa kuvuka hatua hiyo. Huu hapa ujumbe wake ambao ameuandika katika ukurasa wa Twitter, lakini pia upo kwenye ukurasa wake wa Instagram. Anasema pongezi kwa klabu ya Yanga kwa kutinga nusu fainali ya kombe la shirikisho, yani CAF Confederation Cup na kila laheri katika maandalizi mliyoanza sasa kwa mchezo ujao. Mmeandika historia jarili, mmetuheshimisha sana. Hamasa yangu inaendelea na sasa imeongezeka, kaifanyieni kazi. Huo ndio ujumbe ambao Mama Samia Suluhu Hassan ameuandika kupitia mitandao yake ya kijamii akipongeza klabu ya Yanga kwa kuvuka hatua hiyo ya robo fainali na kuingia nusu fainali ya mashindano ya eh, shirikisho barani Afrika. Sasa klabu ya Yanga tayari wanajiandaa na mchezo wao dhidi ya Singida Big Stars uh, ambao ni mchezo wa kombe la Azam Confederation Cup unaofanyika siku ya kesho kutwa, na katika maandalizi hayo siku ya jana walisafiri ah, na ndege ikashindwa kutua pale Dodoma na kurejea Dar es Salaam, lakini wamejipanga sasa kwenda moja kwa moja Singida, lakini baada ya hapo watajiandaa na maandalizi kwa ajili ya mchezo wao wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo watacheza na klabu ya Marumo Gallants ya huko Afrika Kusini. Klabu ya Yanga imekuwa na mafanikio makubwa sana kwa kipindi cha hivi karibuni, ambapo tumeona toka msimu uliopita wamechukua taji la ligi kuu, lakini vile vile kwa sasa bado wapo juu katika msimamo na wanafanya vizuri huko shirikisho. Hayo ni machache tu kuhusiana na klabu ya Yanga, lakini pia Mama Samia Suluhu Hassan kile alichokifanya kwa klabu hiyo basi shiriki nasi kwenye komenti hapo nini mtazamo wako juu ya hili mimi ni meki mchane na hizi ni update za stain tv